عجب بادی تو روده هم پیچیده آخ ای بابا جلو این بچه هم که نمیشه گوزید روش تورون باز میشه جوری دکش کنم پسر گلم هوا خیلی سرد شده برو یه نگاه به آسمون بنداز اینجور که بوش میاد قرار امشب بارونی برفی چیزی بباره نه آقا جون فکر نکنم چرا برو یه نگاه بنداز حتما اینجوریه آخه آقا جون برو دیگه قلوب ساخ باش با باش چشم حتما باید کتکش بزنم خب رفت پیش خفه شدیم ریدی که کمتر لوبیا بخور آقا جون چرا قضیه رو بزرگش میکنی یه چوس که این حرفا رو نداره خفه شو راسو یه چوسو باید وقتی زنده بودم همه سنباهات رو پولامپ میکردم چرا ساکت اومد باش باش رفتم آخ <laughs> آقا جون اینجور که بوش میاد بلا نسبت بلا نسبت امشب میخواد ام بباره <laughs> چی؟ خفه شدی شیرین زبونی میکنی پدر سگ نه بابا من غلط بکنم <laughs> گم شون پنجره رو باز کن خفه شدی خب آقا جو به من چاخه شما ریدی دیگه من برم پنجره رو واکنم چی؟ ده برو دیگه قرم دنگ Ugh.